Здравейте, скъпи приятели! Продължаваме с руническите чистки. Днес ще направим една руническа чистка, която е изчистване на дома и на пространството. В какво ще се състои това? Значи, колкото стаи има в вашия дом, приготвяте такива малки свещи, които са чайни. Ако смятате, че имате повече негатив, може да приготвите и по-големи свещи, гледайте да са такива огнеупорни, като тази, например, нали, да все пак трябва да има а, мерки за безопасност, тъй като всяка една свещ ще отговаря за помещението във, вашето, във вашия дом. И с а, тази свещ я държите пред а, камерата, докато слушате съответния клип. Тя ще вкара вътре ироническия став, който е необходим за изчистването и ще изчистим пространството от всякакви същности, същества, ще затворим портали, ако има някакви отворени и също ако във вашия дом са влизали лоши хора, има поставени магии, или е кличкано, или е правено каквото и да било зло във вашия дом, ние ще го връщаме там, откъдето е дошло, като същевременно ще правим и защита. Хубаво е в началото, докато хубаво си изчистите дома, да го правите по необходимост. Аз във всеки един... в програмата ще сложа и такива портали, които ще служат за съществата, които са в а, вашия дом и са зловредни за вас, да не бъдат унищожени, ще бъдат изпратени там, където им се полага, без да им се навреди, за да могат да продължат своята еволюция, тъй като нашия Творец не обича да унищожаваме никого и без значение кой какъв е, дали е демон, дали е бяс или прочие. Той си има свое място, има си своя функция. И аз, например, не съм за да бъдат унищожавани, затова този став ще бъде без вреда за живи същества, но ще бъде с вреда за вашите врагове, тъй като кой каквото ви е направил, това ще си получи. Затова Поставяте по една свещ за всяка стая и след изглеждането на ритуала носите съответните свещички в конкретното помещение, за да могат да изгорят и да изчистят. Може да отворите прозорците, така че по-бързичко да излиза негатива от дома. И можете, след като сте изчистили примерно 4-5 пъти и сте използвали примерно всяка седмица тази програма за да чистите дома си, това е подходящо за, също за магазини, за помещения, за, за дом, за всичко може да чистите, което е имущество. Може в колата да го вкарате, да си изчистите колата. И съответно след това можете една такава голяма свеж да купите и един път в месеца да я запалвате, като минавате през цялата къща а, с съответната свещ. След като сте пуснали а, самия ритуал да върви върху тази свещ, пред екрана се слага и тогава вече а, може да оставяте да се изгаря цялата. Тя така, като сте минали през всички помещения, тя чисти и функционира. Така че, нали, после можете с една свеж само да го правите. И сега започваме. Там, където а, казвам кажете своето име, казвате своето име. И там, където казвам кажете имената на своите близки, е за да не, не че ги чистим, а за да работи програмата без вреда за тях и домашните любимци също казваме, където кажа. И така започваме. Отново няма да казвам на глас какво правя, тъй като вашите врагове не трябва да знаят какво правим. Аз на вас ви обясних, че поставям порталчета, които с цел екзорсизъм безвредно всички същества и същности да си отидат в къщи, а всички други магични и вредоносни въздействия си заминават там, откъдето са дошли. И кой каквото си е заслужил. И както вижте си ли отредат за вашите врагове. И така започваме. Кажете своето име. Кажете своето име. кажете своето име. Кажете своето име. кажете своето име. Кажете своето име. кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете имената на своите близки. Майка, баща, деца, мъж, жена, баби, дядовци, брати, сестри и без вреда на домашните животни. Кажете имената на своите домашни животни. Ако са много, поставете на пауза. И като ги кажете, продължете. Кажете своето име. кажете своето име. също добавих и изчистване от вас, както и съби... изчистването на вас самите от всякакви същества, ларви и паразити. И също така събрахме всичката енергия, която някой ви е откраднал и се намира в чужди ръце. Ако някъде има ваши предмети, които са откраднали от вашия дом, прибираме енергията и тези предмети в ръцете на врага вече са безполезни и разрушаваме също така договорите, които враговете са сключили с същества, мастери и тъмни сили, за да ви вредат. продължаваме да чистим. Можете да използвате това за дом, за бизнес също. Можете да чистите своя бизнес, магазин, офис, фирма. Като кажете тук името на своята фирма – Кажете своето име. Кажете името на своята фирма, ако чистите фирма. Името на вашата фирма. Кажете своето име. И кажете името на своя бизнес или фирма. Кажете името на своя бизнес. кажете своето име. Кажете името на своя бизнес или фирма. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете имената на своите близки. Майка, баща, брати, сестри, мъж, жена, деца, баби, дядовци и без вреда на домашните животни. Кажете своето име. Кажете своето име Ако знаете, че имате активни атаки срещу дома си, като името на дома не съм казвала да го казвате, тъй като оговоря е на този дом, а само там, където е фирмата или бизнеса нужно да се казва, може името на магазина да кажете или на помещението и а, може да го използвате и през 3 дена. Класически една седмица е достатъчно, докато активно се изчисти минимум 7 пъти трябва да го направите за пълно изчистване и после достатъчно вече един, месец, един път в месеца да го използвате като чистка. Аз ще кача допълнително и постоянни защити за дома. Това беше от мен за сега. До нови срещи и много успех, много усмивки. Чао, чао!